वाह यार हाँ यार गजब यार देखो एक बार डूब भी नहीं ना देखो नीचे बिल्कुल भी नहीं ना पी रहे हैं नीचे नहीं जा रहा है अरे नहा के तुझे क्या आके मोबाइल के साइड में पी रहे हैं साइड में दूध पी रहे हैं मोबाइल ये काटो अपना दूध लेके गजब कहीं ना पिला ले एक बार थोड़ी दूध हाँ यार कहीं कहीं पिला दो आप तो ये पिलाओ नहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना पिलाओ पिलाओ गजब यार हमने चम्मच खिलाओ खिलाओ मुझे खिलाओ पूरा गजब यार नहीं जा रहा जा रहा नीचे जा रहा क्या नहीं जा रहा नहीं जा रहा जा रहा इतना थोड़ी ना जाएगा चम्मच दे दो ना चले जाते अब पिलाओ धीरे धीरे